Є природній рух суспільства від колишнього тоталітарного комуністичного до демократичного. Є речі, які не перескочиш. Просто не перескочиш. Для того, щоб це прискорити, ну, треба було б, щоб телевізія наша, інформаційний простір роз'яснювали людям, роз'яснювали, як жила Україна, коли вона була сільською країною селянської, як усе діяли, оті сільські громади, що це таке самоуправління, що це саморегулювання і так далі. Цього нічого не робилося, тому що інформаційний простір в Україні ще не є український. Він у нас до проголошення незалежності був російський, після проголошення він у нас олігархічний, а національного інформаційного простору в нас не створено, його ще немає. Ще немає. Є окремі елементи, окремі діячі, окремі люди, які щось десь доброго роблять. Але як системи в нас не існує українського національного інформаційного простору. Тому і допомога суспільству зрозуміти, що таке самоуправління, сільські громади, оте громадівство, не було ніякого роз'яснення. Тому люди це не сприймали. А пам'ять про те, що було до колективізації, ну пропала, е, мало вона залишилася із тої пам'яті. Тому минуле зараз згадує це не те, що було за, за часи там Шевченка чи 19 століття, а що було при комунізмі, тому е, дуже тяжка справа. Треба знати історію, треба поступово повертатися до того. От Повернення до старого як такого, як воно було, неможливе, треба шукати нові форми от, місцевого самоврядування. Ось, Але ну, це проблема. Тобто Україна має прийти до самоврядування, але не через зміну Конституції. Це друге питання. Міняти Конституцію в умовах війни не можна. А через е, фінанси, через порядок формування державного бюджету. Він у нас завжди був зверху вниз. Його треба знизу вверх, щоб певна сума коштів відсоток від бюджету Е, залишався на низу, і тоді низ сам має розв'язувати масу своїх дрібних проблем, які, одначе, визначають ну, характер життя людей. Дякую. І останнє запитання. Е, в умовах е, Революції Гідності, тих подій, які були на Майдані, коли, в принципі, населення, яке вийшло на на Майдан, то, коли ну, мільйон людей вийшло, і вони кричали, гукали. ну, Просили повести за собою, просили лідера, так? Цього лідера, в принципі, не знайшлося. Чи були у вас думки повернутися в політику і якби ну, стати частиною цього всього? Я ходив на е, мітинги, ходив на мітинги. Ось, але сталося так, що значить, трибуну хто організував? Трибуну організувала Батьківщина. Батьківщина Турчинов організував трибуну. Він же організував охорону. Він же організував охорону. Він же поставив е, Євгена е, цього, щоб він вів мітинги. Щоб він мітинги. І Турчинов, і тому Євгенові, як забув, був один час трохи міністром культури. Ну, ось, Кому дати слово, а кому не дати. Ну, ось. Я один раз е, виступив, от, але дуже тяжко було, бо не давали. Потім другий раз ось Турчинов е, мене не пускає. Ось. І тоді я плюнув, і ну, десь три рази я, мабуть, виступав. Ось. І тоді я плюнув і подумав, а хто мені не дає? Хто він такий? А я маю тут проситися, щоб він мені дав слово. Ось. Я перестав туди ходити. Я висловив думку, я запропонував, запропонував діяти так, бо це ж тиждень за тижнем йде, чотири оратори виголошують е, геть е, Януковича, банду геть або геть банду. Ось, а руху немає вперед. Руху немає вперед. Я запропонував діяти за аналогією 90-го року, коли ми утворили Народну Раду. Запропонував. Представництво тоді Народної Ради було менше, тоді нас було 124. Тепер наша сторона була 186 тобто більше представництво. Значить, утворити Народну Раду по аналогії з 90-го року. І хай Народна Рада творить уряд, тимчасовий уряд, причому включивши людей не тільки депутатів, не тільки депутатів. Але цього Турчинов не хотів почути, цього не зробили, а вирішили збирати підписи мільйон підписів за те, щоб там розпустити Верховну Раду і всунути президента. Збирати мільйон підписів це нереально. Ну, вони приступили до того, створили комітет і почали таким способом діяти. Ось. І це кінчилося б дуже погано, якби не е, перервав оцю базиканину порожню, пустопорожню болтавню, якби не перервав е, Ярош своїм правим сектором. Правим сектором. Я був, коли це якраз сталося. От я дуже радий був, що нарешті базиканина припинена і почалося дія. Ось правда, я тоді е, ну, подивився, як вони пішли. Ось е, зустрічався з цим білорусом тоді на європейській площі. От, А на завтра його вбили. Ну, шкоди так, не, не бачив. Ось тоді е, до мене телефонують із я не пригадую, з телевізії, з якогось питають, як я поставився. А я сказав так, що тактично, я думаю, що вони неправильно зробили. Бо це була, по-моєму, п'ятниця чи що. Субота Е, уряду нема, неділі уряду немає. І ще Верховна Рада депутати не повернулися із відпусток. Але загалом правильно, що вони пішли. Правильно, що вони пішли. Це молодше покоління. І воно менше щось знає, зато воно рішучіше. І я провів аналогію з бандерівцями і мельниківцями. Ось просто розказав що Мельниківці це генерація Першої світової війни Української Народної Республіки. Е, Бандерівці це генерація Другої світової війни і е, ОУЛ і УПА генерація. От. Е, мельниківці більш досвідчені, бо вони за ними вже ціла доба Української Народної Республіки 20 років до Другої світової війни. Бандерівці це генерація новіша, вони діти, вони молодші, вони менше знають, вони менше знають. Але вони пішли в бій і вони створили цілу епоху. Цілу епоху. Ось. А мельниківці залишилися, бо вони дуже мудрі, вони знали, що добитися між двома імперіями московською і гітлерівською не можна самостійність. Тому вони не йшли. А бандерівці цього не знали. От. Вони знали, що треба воювати. І вони пішли під гімн військові, розумієте, вони пішли на війну і вони воювали до 56-го року без жодної зовнішньої допомоги. Вони створили добу, а не мельниківці. Мельниківці це пірядня. І тому я і я кажу, і тому зараз дуже мудрі, дуже мудрі у нас оратори. Кличко, от, е, значить, Турчинов, ось е, Яценюк, ось ну, Порошенко. Вони мудрі люди, вони досвідчені. А то молодь, вона вирішила діяти і правильно зробила. Вони зроблять добу у нашій історії, а не ті мудрі базікали. Ось така картина. Так, я. Дякую. Дякую, спасибі. Е, ще одне. Е, чи даєте ви згоду на те, що потім історики ці матеріали досліджували і в принципі не розповсюджені? Е, Досліджуватися, от що ми нам говорили. Так. Поширюйте, як хочете. Я Без жодного, без жодних застережень. Дякую вам, дуже було цікаво.